მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ა ვაგზელებ ბრიოშეს თემას. დღეს ჩვენ მოგვწოდთ ორ ფერში ბრიოშეს და ამას პლუს ორნამენტები. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება რა თქმა უნდა საქსოვი ჩხირები და დამატებითი ჩხირი. საქსოვ ჩხირებზე ავკრიფავთ 26 თვალს. აგრიფე 26 თვალი. ეხლა ჩვენ აქ უნდა ჩავთოთ მეორე ფერის საფი. ამისათვის საჭიროა გამოვარწოთ ეს მარჯვენა ჭხირი და ჩავთოთ მეორე ფერი. მეორეთ ასახდება მეორე ფერის საფის ჩართვა. და გსოლს резинас ერთი ერთზე ანუ ნახეთ ერთი წაღმა და უგუმას აი ესე ნამათთან ერთად გადავიდა მარჯვენა ჭირზე აი ესე უყურეთ აი ესე ერთი წაღმა უგუმა ნამათთან ერთად გადავიდა ნოტ ერთი წაღმა მოგხმა ნამარხთან ერთად გადავიტანოთ და ასე შემდეგ. აი როგორ გამოიყურება პირველი რიგი. ეხლა ჩვენ აა ეხლა ჩვენ მეორე რიგი უნდა მოვგზავნოთ რუხი ფერის ზაფით. აქეთკენ ყვითელი ზაფი გვაქვს. აქეთ რუხი. როგორ უნდა მოიქცეთ? ჩვენ უნდა ვდგეთ და აი ეს ნაკსოვი გადავაცუროთ. აი ამ ჩხერების აი ამ თოგზე და ვათავსოთ მეორე ჩხერზე. გადმოვაცურე მეორე ჩხერზე ეს პირველი რიგი და ასეთნაირად ამოვშვით აი ამ რუხ ძაბთან. ეხლა მოვხსოვთ მეორე რიგს ამ რუხი ფერის ძაფით. გადავიტანთ პირველ თვალს. გადმოვდოთ ძაფი აქეთ, ვინაიდან ჩვენ გვსოვთ ინგლისურ რეზინას. და აი ამ გადმოდებულ ძაფთან ერთად გადავიტანთ წაღმა თვალს მარჯვენა ჭირზე. შემდეგ უგუღმა თვალი, ეხლა ჩვენ დაგხვდა აი ამ ნამათთან ერთად. ეს მოვგსოვოთ უგუღმათ. შემდეგი თვალი არის წაღმა, გადმოვდოთ თვალი და გადავიტანოთ გადავიტანოთ მარჯვენა ჭირზე. შემდეგი უკუგმა თვალი კი ნამართან ერთად მოვქცოვოთ უკუგმად და ასე შემდეგ რიგის ბოლომდე. 1 2 3 4 მოგხსოვეთ მეორე რიგი, რუხი ფერის ძაფით. ეხლა ჩვენ გვჭირდება ოქროსფერი ძაფი. და შევხედოთ ეხლა. ესე იგი, ოქროსფერმა ძაფმა და რუხმა ფერის ძაფმა აი აქეთ ხარეს მოიყარეს თავი. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ შემოვატრიალებთ და გვქსოვთ ოქროსფერი ძაფით. გადავიტანოთ პირველი თვალი. და გსოვთ. ესე იგი, პირველი შეხვდა წაღმა თვალი, ხო? გადმოვიტანთ ძაბს ჩვენკენ და ამ წაღმა თვალს გადმოტანილ ძაბთან ერთად გადავიტანთ მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ მოდის უკუღმა თვალი ნამათთან ერთად. ეს უნდა მოგხსოვოთ ერთად. მოგხსოვოთ. შემდეგ წაღმა თვალი გადმოვიტანთ ძაბს, გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ მოდით უკუღმა თვალი ნამათთან ერთად. მოვხსოვთ ამას უგულმოდ. და ასე ვიმეორებთ. წაღმათვალი ნამათთან ერთად გადავიტანოთ, უგულმოდვალი ნამათთან ერთად მოვხსოვთ უგულმოდ. წაღმათვალი ნამათთან ერთად გადავიტანოთ, უგულმოდვალი ნამათთან ერთად მოვხსოვთ უგულმოდ და ასე რიგის ბოლომდე. ესე იგი ჩვენ გვხსოვთ ახლა ინგლისურ რეზინას მე ამ თემას დავუთმე წინა ორი ვიდეო. შეგიძლიათ ნახოთ. ეს არის გაგრძელება იმ ორი ვიდეოსი. უბრალოდ ამ ვიდეოში ჩვენ ვაერთიანებთ, ესე იგი ორ თემას. ერთი ორი ფერის ზაფი არის გაერთიანებული და მეორე დავამატებთ ორნამენტებს. მე უნდა მოგწოვოთ რამდენიმე რიგი. 1 2 3 დაახლოებით 1-12 რიგი მაინც მოგვწოვოთ. რაც შეეხება ორნამენტების ჩართვას. ორნამენტების ჩართვა აა პრიორშეს ქსოვის დროს ყოველთვის უნდა განახორციელოთ წაღმა მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ წაღმა მხარე არის IS. IS. ეხლა გაჩვენეთ უკუღმა მხარე როგორია. ნახეთ, აგი აი გუმათლებს ხედავთ? ეს კიდე წაღმა, ნახეთ წაღმათლები. აი ყოველთვის, აი ამ ხრიდან უნდა მოვახდინოთ თლების გადაადგილება. ერთად ამოყანა, გადაჯვარედინება და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ მოვხსოვეთ მესამე რიგი, ხო? ეხლა ნახეთ, ეხლა უწევს, ეხლა უწევს რუხი ფერის ძაფი. ახლა როგორ მივხვდი მე ამას, რომ და უშოთ დამავიწყდა ახლა, რომელი ფერით დავასრულე ქსოვა, ხო? აა და მაინტერესებს ახლა რომელი ფერი ჩავთო. რომელი ფერიც ჭარბობს, ხო? აი ამ შემთხვევაში ჭარბობს ოქროსფერი ძაფი. ამიტომ ოქროსფერი ძაფით აღარ არ მოვქსოვ ახლა ამ რიგს და მოვქსოვ როხი ფერის ძაფით. ახლა შევხედოთ რომელი მხარეს არის როხი ფერის ძაფი. აა ეს არის სამუშაო, ეს არა ქვია, ეს არის მოკლე ძაფი და აი ეს არის სამუშაო ძაფი. ამიტომ ჩვენ აი ეს ნაკსოვი უნდა გადავაცუროთ მეორე მხარეს. აი აქეთ. და უნდა მოვხსოვოთ რუხი ფერით. ეს რიგი მეოთხე რიგი. ასეც ესე. ესე. ვაგრძელებთ ქსოვას. გადავიტანოთ პირველი თვალი. ეხლა ჩვენ აქ შევხვდა აა წაღმა თვალი და აი ეს ნამატი, რომელიც იქითა ეს მესამე რიგში გავაკეთეთ, ხო, უგუგმა თვალთან ერთად. აა ესე იგი მოვხსოვოთ ერთად წაღმა თვალი და ეს ნამატი ერთად. შემდეგ უგუგმა თვალი გადავიტანოთ ნამატთან ერთად მარჯვენა ჭირზე. წაღმათვალი ნამათთან ერთად მოგხსოვოთ, უგუღმათვალი გადავიტანოთ ნამათთან ერთად. ინგლისურ ეზინას ვხსოვთ ერთი სიტყვით აი ასე ვქსოვთ რიგის ბოლომდე და ასეთნაირად მოგვწოვოთ რამდენიმე რიგი. 11 რიგი და მე-12 რიგიდან მე-12 რიგი იქნება წაღმა ხარე, აი ესე უწევს და მე-12 რიგიდან მოვახდენთ უკვე თვლების გადაადგილებას. შევხვდებით მე-12 რიგზე. მოვხსოვე 12 რიგი. ეს არის წაღმა მხარე. ეს არის უკუღმა მხარე. აა მე ვფიქრობ, რომ აქედან უფრო ლამაზი გამოვა ორნამენტი, ორნამენტები უკუღმა მხრიდან რომ ჩავთვა ეს უფრო კარგად გამოჩნდება. ვიდრე აქედან. წაღმა მხრიდან, იმიტომ რომ წამა წაღმა მხარეს მოუწია რუხი ფერის ძაფი ჭარბობს და მე მინდა რომ ოქროს ფერში იყოს ორნამენტები. ეხლა ნახეთ მინდა გაჩვენოთ წინა ვიდეოში რა მოგხსოვე. აი ესეთი ორნამენტები მინდა მოგხსოვე ეხლაც ოღონდაც ორ ფერში. ულამაზესია. და ორ ფერში წარმოიდგინეთ როგორი ლამაზი გამოვა. ესე იგი ჩვენ ვიქცევით ახლა ასე ვიღებთ ამ დამატებით ჭირს ხო შევხედავთ ესეც აფებს ჭარბობს ყვითელი ფერის ზაფი ხო ესე იგი ჩვენ ახლა უნდა ჩავთოთ რუხი ფერის ზაფი ამიტომ რუხი ფერის ზაფი ვინაიდან არის აქეთ ბოლოში უნდა გადმოვაჩოჩოთ ეს ნაკსოვი და აი გამჩხირზე მოვათავსოთ. მიხვდით ხომ? ესე. და ვაგრძელებ ქსოვას. პირველ თვალს გადავიტანთ. ესე. შემდეგ ვიღებთ დამატებით ჭხირს. ძაფი იყოს უკან. ვიღებ ვიღებთ დამატებით ჭირს და ამ ჭირზე გადმოვიტანთ 6 თვალს. თვლების თვალს ვიწყებთ ასეთნაირად. ნამატი თვალიც უნდა ჩავთვალოთ, რა თქმა უნდა. ესე იგი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და ჩამოვგიდოთ აქეთ. შემდეგ შემდეგ მოვგცოთ 6 დანარჩენ 6 თვალს. ნამატი და უგუგმა თვალი მოდის შემდეგ და ერთად უნდა მოგზოვოთ. ესე ზაღმა თვალი და ნამატი ერთად გადავიტანოთ მარჯვენა ჭირზე. უგუგმა თვალი და ნამატი ერთად აი უკვე არის 6 თვალი 1 2 3 1 ძამით 1 2 3 4 5 6 6 6 აი ესე შემდეგ ამ დამატებითი ჭხირიდან უნდა გადავიტანოთ ეს 6 თვალი მარცხენა საფსო ჭხირზე 1 2 3 4 5 6 3 4 5 და 6 6 მ 5 და 6 და всё. შემდეგ ეხლა ეს 6 თვალი უნდა მოვხსოვოთ. და ვქსოვთ რა თქმა უნდა ინგლისური რეზინით. ეს. უვახტინეთ გადაჯვარედინება. შემდეგ ვაგზელებთ ქსოვას. შემდეგ ვსოვთ 12 თვალს. იგი 1 2 როგორც სქემაზე ანა ჩვენები 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ხო, ეხლა ვაკეთებთ მეორე გადაჭვარედინებას, აი აქ 1 2 3 დამატებით ჭირზე გადმოვიტანოთ 6 თვალი 1 2 3 4 5 5 და 6. და ვაგრძელებთ ქსოვას. ინგლისური რეზინი. ვაი ვაი ვაი ვაი გამიბარდა ესე შემდეგ აი ეს უნდა გადავიტანოთ მარცხენა ჭხირზე ეს თვლები დავითვალოთ თან რომ არ გამოგვჭეს არც ერთი თვალი 1 2 3 4 5 და 6 გადავიტანე და გვწოვთ ახლა ამ დანარჩენ, აი ამ 6 თვალს. უგუღმა თვალი, ნამათთან ერთად წაღმა თვალი, უგუღმა თვალი, ნამათ ყოველი იმ რიგიდან, სადაც ვახდენთ თვლების გადაადგილებას, უნდა გადავთვალოთ 11 რიგი და 11 რიგი უნდა მოვგზავნოთ ინგლისური რეზინა. ესე იგი, ყოველი 11 რიგის მერე ვახდენთ თვლების გადაადგილებას, გადაჯვარედინებას. ა ეს სქემაზეც ჩანს. სულს კიდევ ერთხელ მინდა სრულყოფილად გაჩვენოთ თუ როგორ ხდება თვლების გადაჭარედინება ორ ფერში. ესე იგი, აქ ჩვენ გვაქვს ორი ფერი, რუხი და ეს ყვითელი ფერი. ვინაიდან ჭარბობს რუხი ფერის ძაფი, ჩვენ ახლა უნდა მოვხსოვოთ ყვითელი ფერის ძაფით. პირველ თვალს გადავიტანთ. პირველ თვალს გადავიტანთ და დამატებით ჩხერზე უნდა გადმოვიტანოთ თვლები. ექვსი თვალი, 1, 2, 3, 4, 5 და 6. შემდეგი 6-ი კი მოვგზავნოთ ინგლისური რეზინის პრინციპით 1 2 3 4 5 და 6. შემდეგ დამატებით ჭირზე გამოტანილი ეს 6-ი თვალი დავაბრუნოთ ისე მარცხენა ჭირზე. თან დავითვალოთ 1 2 3 4 5 5 და 6. ხა მოვხსოვოთ ეს 6 თვალი. ძაღმა თვალი ნამათან ერთად, უგუღმა თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჭირზე ნამათან ერთად, ძაღმა თვალი ნამათან ერთად მოვხსოვოთ. უგუღმა თვალი ნამათან ერთად გადავიტანოთ მარჯვენა ჭირზე და ასე გავაგრძელოთ. უახლოვდებით მეორე გადასაჯვარედინებელ ადგილს. აი, აქ რო გადავაჯვარედინეთ, აქაც უნდა მოვახდინოთ ესეთი თვლების გადაადგილება. ორი, სამი, ოთხი, ხუთი და ექვს. შემდეგ გვხსოვთ ამ თლებს ესე და დამატებითი ჭხირიდან უნდა გადავიტანოთ მარცხენა ჭხირზე ეს თლები 1 2 3 4 და 6 ახლა მოგცოვოთ ესეც ეს აი მოვახდინეთ გადაადგილება ახლა ეხლა რომელი ფერით უნდა მოვგზავნოთ? ეხლა უნდა მოვგზავნოთ ჩვენ რუხი ფერით. ამისათვის ნახეთ, რუხი ფერი აქეთ გვაქვს, ხო? ეს უნდა წამოვიღოთ. აქეთ გადმოვაცუროთ მეორე მხარეს. აი ეს. გადმოვაცურე. და ხსოვ რუხი ფერის ძაფი. მოვგზოვოთ 11 რიგი, ისე როგორც სქემაზეა ნაჩვენები. Thank you. ყურეთ ახლა გვერდებში ხომ მოვახდინოთ გადაჯვარედინება. ახლა შუაში უნდა გადავაჯვარედინოთ. აი აქ. უნდა მოვხსოვოთ რუხი ფერის ზაფით. რუხი ფერი კი აქეთ გვაქვს. ამიტომ უნდა წამოვიღოთ ეს ნაკსოვი. გამოვასრიალოთ ჭირები. და აი აქეთ მოვაქცი ნაკსოვი. ორი სამი ოთხი ხუთი და ექვსი შემდეგ აქედან გადავიტანოთ ჩხერები მარცხენა ჩხერზე 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rotterdam é აი ნახეთ. აი ესეც გადავაჯვარედინეთ. მოვგზავნოთ 11 რიგი, ისე როგორც სქემაზეა ნაჩვენები. დავასრულე ბრიოშეს ქსოვა ორფერში ასეთი გრეხილებით ძალიან ლამაზია შეიძლება იყოს ულამაზესი ეს მეორე მხარე მეორე მხარე ასე გამოიყურება ასე დამგვარად ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი. მოიწონეთ ვიდეო. მომწერეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, კომენტარები. აგრეთვე გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ ჩემს მიერ დადებული ახალი ვიდეო გაკვეთილები არ გამოგრჩეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატება, კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე